GG, mano. GG, mano. GG, é nice. Semou é também ou não? Hã? Mano, tá mano, namora chat, deixa eu mijar, mano. Caralho, o cara tá chato.